Perfect. Perfect. бір екі құда болып тұр да ай ебай ынтымақ екен да шыншалық ынтымақты бірі жокто бірін жүрегіне тамақ баспайт екен өкі қаяқта болсо чоғылып қалып өлі шынтай ысық екен да анан бір күні бір құдасы жолда келатып ээн талаада жаан чачын жамгыр болуп атканда машинеси бузулуп калып көчөдө калат да анан машинелер тосот бир да машине токтобойт албайт албайт анан ушундай эмне кылам деп турса алыстан караса маргайт этип бир машине келатыптыр да караса баягы кудасы келатыптыр да баягы кудасы жүрөгү сезет да карачы мен ушундай жерде иіліп келеді па деп тұрып жақындағанда міндеп тосса тоқтауға кетіп тұр да құдасы дағычы ана не қыларын білмей жині келіп еппеп машинасының оңға баланың арқасынан барып бір кафеге кірсе құдасы осы жерде отырып тұр да ана құда экөөбүз аябай ынтымактуу элек го бир тууган элек го экөөбүз сен немени инталаат этет үшіп үшүп шүшүп бузулуп жатсам токтобой кеттиң десе э куда капа болбо экөөбүз жакшылыкта эле жолугушалы деп келеді келе бір ә, врач хирург бала өзінің қайнатасына операция жасап жатыр да ә, врач өзінің қайнатасына операция жасап жатады екен анан қайнатасы айтып қояды дейді ә, егер маған бірнәрсе болып кете тұрған болса мені тура емес операция қылып мен қоқыстап кете тұрған болсам қайненең сенің сен үйіңе барып жашарын, есіңнен шығарба дейтінші